Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik masih kita hot ha, serunya. Gi nasihat mah. Ha dia aku gi, aku gi, aku gi dia. Hai, nyanyi lagu eh boleh duduk saja. Ha. Buke abe mak tak kasih. Buke abe mak tak sayang. Tapi abe makna mikir Takut sesak mau dia Malah tunggu perangan lobeng Malah tunggu perangan setel Takutnya kata doge, Bahasa sama ni jua oge, Pengasuh habis sama Weh Mari bapa pula pengasuh Tahu demo suruh mak mari. Siapa dia suruh kamu mari pula sama? Amo dia tengah sekabuk perut. Amo kodeh tu am si Dewi. No memalukan muka kepada ke dia amo. Mari dia kucahku. Di dalam negeri Ratu punya Perangi. Puka di dalam negeri kita Kuala Dua pengasuh sama. Kucah wano. Kucah wano. Mari duk maki. Hamung surah mau buat isteri tua tri maya mora isteri dia mengasuh beci sekalipun tak baik sekalipun dah jadi isteri bini ni ga tak ada hati, -hati kena buat sama rata padu panah-panah wak yo dengan saya mari nak saya kambo surah mau tinggal tu menteri si dewi gede dia sudah mau tinggal tu Menteri Cidewi. Oh, ah, tinggal kena tinggal. Tanya kat dudumu semua sungguh. Nyepuah juga dudumu. Buka tinggal lagu tu habis sama. Oh, tinggal kepada. Saya beri kaya. Wah, dengan sa'i. Dia sama segar isteri muda mo, Tuan Petri Maya Mahura. Oh, Yesus segar Tuan Petri Maya Mahura. Benar habis sama. Patut? Amo ah, tak si cikgu lah, amo tak hati sebab dia tak ada salah, tak ada dosa. Buruk baik yang melawan dia isteri amo. Oh ya sungguh. Oh ya sungguh cikgu atau menteri maya mora. Saya, saya pun sungguh juga. Ah, kita main gitu tu aku. Tiap-tiap bini ni ke. Dia jadi bini walau pokok. Pokok tak buruk bini kita dah. Lepas tu, kita tak sakut tu aku. Buat atau menteri maya mora. Kamu tak sakut? Tak sakut bini. Hop perangai baik tu belum pada suka kita. Ikut dia nak ke mana belum pada kita. Lepas tu apa mak? Oh lah ni kira buku hokku baru. Hop buku baru. Tadi cira. Tadi cira tu am teri cirewi. Cirewi tak apa cira. Dia minum muda tadi. Isteri muda tadi cira. Tak boleh cira. Tak boleh ko. Kalau tu aku cira dengan tak ada kalau ni boleh sebenarnya. Lepas tu tak boleh. Tadi buat tu teri banyak orang. Tadi buat. Sebab tengok tu, tu, dua tu ratu punya perangi pula baik tu aku. Baiklah ke mana bema kira lah nak tu bangun tu hari tak marah. Sungguh hari eh, tu kak. Tu tua tu laki nak tu bangun ku sebelah mentara tu tua batuk lah duit luar. Batuk wano. Oh, Mau tu tua bangun pukul ni pagi, tujuh pagi, lapan pagi. Nak lah, kau menantu ku sebelah tak bangun lagi. Lepas tu batuk lah tu tuanya. Patutlah aku mana tertua Patut Eh Melati aku ni Haa tertua kata Tertua kata gitu Hmm Kalau dia Natu tak bangun Natu tak bangun lagi Tertua patut Natu pun orang bunah lah Tunggu masa lah Tunggu masa gua anu memang Cerikih Biar tak sok kecep benda tu memang Soalnya tuan berterima yang maura ni Bini tu aku Ratu pun yang parangi Tertua tu aku Si Dewi Bini tu aku juga Lagu mana kamu soko? Waya saya tu ciga, tuam tri, mai mora. Memak tak soko. Betul ke abe mak? Kamu tak soko tak soko. Betul betul tak bak tunggu tak soko. Sungguh. Ambil duit abe mak lima puluh ya minai kedah. Mai mai. Dia bukan hidup cedik mana boleh tak boleh sakit ada saya lima puluh ringgit lima puluh ringgit lima puluh ringgit dia nak wano saya dengan wajah cacah Abi yo. Ya? Gapo dia saya mang dengan kejut sama. Gua no ah, tu itu mang kejut sama tak ada lah, ya. Tak ada gua no. Amo dia ibu ni bu. Ha muka sama kena aku dia gocah. Gak gua no be mak duwi-duwi. Mano. Tobak duwi tak ada ni tak ada lah ai benci lah macam tu. Jangan kecek aku tu semua aku juga. Kita tengok sama Lalu ya sama mari Sama mari Sama mari Biar mau kecep hidup dia Amin mak Ah, Tengok ni Ni ni ni ni ni ni ni ni Weh duit RM50 Abang mak Abang mak ambil kat mana duit ni Saik Duga kerja aku tu Mau tanya dia Mana duit tak ada Hei abang mak Tu aku sama Weh pergi tengok mak Weh aku Dok guano amo dah wi nyepak bayi dah wi nenendeh be mak wi ini tak ada ni. Mu tak kenal lagu. Nasihat tak kenal ketepak. Nasihat tak kenal lagunya mu dia. Tahu dah dia tau kita, gajo kita bo, tak ada terti kece. Nyokok dia dia tengok aku. Ni ni ni ni. Hmm, kalau sebenar kalau kira, kalau fikir dulu-dulu, tak kena sengoti aku. Kecek tak ada adat ngerti aku sehat pula nasihat gitu. Ikut dia bini dia. Bini dia pula dia nikah. Eh jadi bini. Kalau tak nikah tak jadi bini. Kecek tak lah aku tu dia. Abe mengajo sama abe Yo benar adik tuan petri Maya Mora Do bakpo abe sepak buku Seorang lah juga oleh purpu orang petino tu oleh mana abe mau tak kena. Abe malunya adik kepada kesak orang purpu yang gila Tak tahulah keturunan mari luano Saya kepada adik tuan petri Maya Mora Dia kata abe ni suami dia adik hotulah juga abe muri Abe maruh, abe sepak, abe nenek, abe teraje. Abe aja selama abe. Adik nak tahu lah juga. Dan nama gapo ke puing aku abe suami. Dia kata dia nama Tuan Menteri dewi. Abe tak ada doh isteri yang lain kepada kiri adik. Tuan Menteri Manyu Murah. Buah hati tak kagak rasa kasih saya abe sampai mati adik. Oh gitu. Jadi abe ni mugi benda tu. Abe murih selaku demikian. Abe malu adik. Sepak abe bagi sebelum Ya adik pergi jumpa dia nak tengok muka setara mana Ngaku suami orang okay, dia cukup suami dia Selalu lah adik Abis suruh kepala kerja adik Buruk baik macam mana apa Putih merah Ya adik pergi abe. Hei seorang okay. tuan seria gila Siapa nama mu ni? Tululah juga dia ambo Ambo bini orang okay. istri orang Isteri dah dia aku tak tahu. Moyak kata ke aku. Isteri lah juga habis seramu. Oh, seramu tu suamimu. Suami ambo. Jadi seramu tu lakimu. Tu laki ambo. Ni rasa. Aduh, sakitnya. Sialah juga pada kedi ambo. Ambo isteri bini orang. Eh. Pasti muka tak malu. Muka jahat. Idak rupa jauh duduk perangai bodoh. Aku nak rayak kemung. Seramu-seramu tu bukan tak lelaki suamimu. Dialah juga suami aku. Pasal tak Tapi, Aduh, sakitnya pengasuh. Ni aku nak ajar pasal orang jahat. Orang celaka. Aku nak colok peti mata nak tahu. Aku jaga tidak meremaja titip bayi bako basawe Apa lah terjadi di aku soge Pergi menyocok ke kane Pergi menyocok ke gini Dengan seketuk mana pentingnya Siapa salah gitu pada kok ke aku Amoi Siapa punya bulu aku soge Aku tutulah juga aku kasih Oke buahnya yuk pada kau kuwer kau para kaya aku oh. kau putih Kalau pergi ni jadi Aku terpaksa lagi kau pergi cari Di mana orang tua apa dah kau Aku nak tahu apa yang terjadi Penyakit aku, mirisa apa nak pedih Tumpu pada pekali aku sore Terima